Hola amigos del canal, espero que estén muy bien. En este video vengo a compartirles las canciones creadas por los hinchas a cada selección. En este caso vengo a traerles la de Argentina, México, Colombia y Perú. Voy a compartir en la descripción el link de donde he sacado cada una de estas canciones. También les informo muchachos de que en el primer comentario de los primeros videos que subí al canal ya se encuentran fijadas las notas de aquellos videos que no tenían la guía con las notas. Entonces, para que estén pendientes, para que los vuelvan a ver, para que revisen y corrijan las notas si de pronto las sacaron a oído en algún momento y puedan hacer dicha corrección. Y no siendo más muchachos, que empiece esta fiesta del fútbol, que empiece ese carnaval, ese trofeo de la Copa del Mundo que en América. Vamos con toda muchachos y espero que les guste.